Ирүүл чухам залгуусаа Намхэр сургаад тань зүрхэндэ байна Хартиг тань нууж богдо төлөвөөсөн Насны дурсан ч сэтгэл 那无色。 ирлээ зүггүй хонго робан чэрмасигми зүрхэн дэрин дахин эшиндэлээ намайг хилүүч ухаан залгуулсан Sete geldim Mamma ne kidu chu hang ta da bu sa 성이 도성 주세 대견됨이 인와